Gracias, presidente. Bo días, señorías. Bueno, as, as nosas emendas parten do noso concepto de país e, polo tanto, que buscan é un territorio vertebrado, un territorio comunicado e unha xestión económica razonable, cun modelo sostible, medioambiental e socialmente. Por unha parte, entonces, están enfocadas a artellar unha rede de cercanías ferroviarias que abrangan o conxunto de Galicia, que a vertebren e que a comuniquen entre sí, con precios e horarios razonables e cohesionados ao longo de todo o territorio. Precisamos recuperar a calidade de servizos en liñas desmanteladas, en liñas abandonadas no máis mínimo mantemento, con perdas de personal ato punto de plantexarse, o peche de vendas e atencións en estacións, con retrasos que provocan incluso beneficios privados coa contratación habitual de taxis e de autobuses para cubrir servizos públicos que non chegan. Por iso, demandamos a creación nas nosas enmendas dun núcleo de cercanías para as provincias de Lugo e, e a Coruña, perdón, por ali por onde pasa a FEBE, agora coñecida como liña de Renfe Ancho Métrico, e a posterior transferencia da xestión dos servizos Xunta de Galicia. Pedímolo tamén porque nos preocupan as conexións do noso tráfico de mercadorías co corredor europeo. Preocúpanos que as comarcas de Ferrolterra e a Mariña, xeradoras do 30% do Producto Interior Bruto das súas provincias, sexan comarcas deficitarias de materia ferroviaria, dende o Porto de Ferrol ata o fin da Mariña. Queremos vertebrar Galicia e queremos facelo de xeito sustentable, con respecto rural, coa mirada posta no futuro e, primeiro, comunicar o país, garantir os dereitos máis básicos e, tras iso, dotarnos de liñas de comunicación de alta velocidade cos territorios europeos. Por outra banda, deberíamos falar tamén de seguridade, de responsabilidade e de racionalidade para non caer en infraestructuras innecesarias, repetitivas ou ineficientes. Quixera lembrar neste senso o cuestionamento cuestionamento que a propia Comisión Europea fai o modelo de infraestructuras desenvolvido en España, o respecto de vías útiles que despilfarran cartos públicos e que favorecen a conexión entre polos e esquecen os intermedios. Este é exactamente o caso de Galicia. Si falamos de falla de seguridade e de perdas económicas, falamos da OITO, pechada moitos días do ano por fallas de visibilidade que impiden garantir a seguridade no tránsito pola vía. Por iso, intentamos completar a súa proposta con dúas medidas específicas, sistemas de antinéboa o paso da Oito por Mondoñedo e instalación de sistemas de iluminación na Ponte dos Santos entre Ribadeo e Castropol e na rotonda entre a 8 e a 64 en Vilalba. Si falamos de perdas de cartos públicos, este posiblemente o punto esencial que introduzcamos nas nosas enmendas. Si falamos de infraestructuras mentirosas e innecesarias, falamos da A76 e da A57. Si falamos da A76, nin os estudos previos ao proxecto, señorías, xustifican a construcción desta autovía que non alcanza os umbrais mínimos de aforo e que ademais é incompatible o longo do seu trazado coa declaración da Ribeira Sacra como ben de interés cultural. Entenderán que nos prefiramos a protección dos nosos espacios naturais por enriba desta infraestructura. A A57 é a todas luces unha infraestructura inútil. Eu non vou a defender nun espazo a transferencia de competencias da AP9 e a nacionalización da autoestrada e noutro defender a construcción dunha vía paralela a esa mesma autoestrada como foi o equipo do goberno da cidade na que vivo, Pontevedra. Eu defendo que Pontevedra xa ten unha circunvalación Esta circunvalación chamase AP9, xa apagamos pagamos e o que queremos é que se liberalice. Non queremos unha A57 que duplica unha infraestructura que xa existe, que expropia máis terreos a prezo de saldo, que mantén a chamada a mal chamada circunvalación porque o tramo proxectado ten a súa entrada máis próxima á cidade a 6 km da mesma. Deixen de chamala circunvalación. É unha infraestructura que só beneficia unha empresa privada chamada San José. Eu defendo a riqueza da Fracha, defendo que defende Salvemos a Fracha, defendo o único pulmón de masa forestal que ten o Concello de Pontevedra e por isto dicimos non a 57. Queremos, señorías, en conxunto, un proxecto racional, un proxecto sustentable e vertebrador para o noso país, para a nosa xente e por eso esperamos que teñan en conta as nosas enmendas. Moitas gracias.